本当に好きだった好きになっちゃいけない人全部のダメな理由がたったの好きに負けた好き 好き好きねえ携帯なくしたことにしてもう少しそばにいてよね乗り過ごしたことにしてあともう少しあともう少し ったぎゅっと握ってたこの手も一緒に笑った帰り道も全部なかったことになってくアスアスアスいつか街で君の匂いがしても僕は絶対に振り向かない 瞬間が奇跡だ